Mi nombre es Marta Teresa Contreras López, estudiante saco el quinto año escolar de Cisco. Muy bien, este, ¿por qué es importante el proyecto Cisco para usted? Cisco es un para mí personalmente, ¿verdad? Ha sido un proyecto muy importante hacia mi vida porque nos ayuda económicamente a las mujeres de escasos recursos. Ha sido un proyecto que nos ha sacado adelante a muchas mujeres, principalmente a mi persona, ¿verdad? Eh, nos ha apoyado a salir a, desarrollarnos como mujer y, y, gracias pues a este proyecto le agradezco mucho, ¿verdad? Porque realmente mi vida ha cambiado este, me he superado eh, en lo personal, ¿verdad? Y, sé que es un proyecto muy, muy importante para muchas mujeres, Este año está de promoción, ¿cómo mira el futuro después de CISCO? Eh, bueno, ya concursando este año, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, terminamos este año escolar eh, aquí con el apoyo de, CISCO. Mi, mi motivación, ¿verdad? Es seguir estudiando, seguir preparándome un futuro, ¿verdad? Es luchar por, por mi persona, prepararme como mujer, eh, seguir estudiando y salir adelante, superarme más. Bueno, muchas gracias.